علیکم پیرا دوستوں میرا نام ہے محمد میدانی چور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ونڈوز کو ایلین ویئر میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ ایلین ویئر والی تھیم وغیرہ آپ اس میں کسی بھی ونڈو میں کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ skin pack Alienware elevation کو ڈاؤن لوڈ کرنے ہے اگر آپ کو یہ گوگل سے تلاش نہ ملے تو یہ آپ کو اس کا ایک لنک میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اسے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے کیا کرنا ہے ہیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسے نیکسٹ کرنا ہے اسے آئی ایکسپٹ اس کے بعد اس کو نیکسٹ یہ دیکھیں یہ تمام اس کے RocketDock themes icon V X tile اور اس ٹول پوائنٹ ان تمام کو ٹک رہنے دینا اور اس کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ تمام کے تمام جو ہم نے سے ٹک کیے تھے یہ تمام کو تمام کو انسٹال کر رہا ہے پہلے اس نے ریسٹور پوائنٹ کو انسٹال کیا پھر اس نے یو ایس سٹائل کو انسٹال کیا پھر اس نے آئیکن کو انسٹال کیا اب یہ اس کی تھیم ہے اس کو میں نے یہاں پہ اس کو سیو کر دیتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں نام ایلین ویئر ایلین میرے کے نام پہ سے سیف کر لیتا ہوں اس کے کلاس یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ ایلین میرے والے ہی آئیکن میرے پاس شو کروا دیے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایلین ویئر جیسے اس نے تھم ریل مجھے شو کروا دیا ہے اس کے بعد میں اسے نیکسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد سے فنش یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ایلین ویئر جیسا ہی اس تمام کا تمام سیٹ اپ مجھے ایلین ویئر جیسا دے دیا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے یہ ویئر آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تھینکس فار واچ اللہ حافظ